Здравствуйте, дорогие гости и подписчики моего канала. Меня зовут Ольга Павличенко. Я независимый партнер корпорации ФОХОУ. Я рада приветствовать вас сегодня на моем YouTube-канале. Я благодарю вас за подписку. Если кто-то еще не подписался на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. 12 лет назад в Китае был осуществлен государственный проект. Это производство жидких концентрированных препаратов из содержимого клеток выше грибов. А, Гриб кардицепс как раз явился сырьем для эликсира феникс. Э, эликсир феникс был восстановлен по старинным тибетским рецептам. И вот современное, как раз в настоящее время, а, на, эти техно, э, на, эти, на эту рецептуру были нанесены нанотехнологии. Это криозаморозка и плюс очень такая высокая вибрация. При заморозке и э, вибрации идет расщепление э, клетки, мембраны клетки и ядра. И 100% экстрагируются полезные вещества из гриба кардицепс. И в состав эликсира феникс – Входит 75% вытяжки гриба кардицепс. Также он в составе еще имеет очень много лекарственных трав. Рецептура его сложная. Данная рецептура запатентована. В императорской семье Мао Цзэдуна очень долгое время рецептура эликсира Феникс держалась в тайне. И в настоящее время э, все мы, простые люди, можем пользоваться этим удивительным продуктом, эликсиром Феникс. Как бы мы его ни называли, биопродуктом, биодобавками, но самое правильное его название – это биоэнергоиммунорегулятор быстрого действия. На самом деле он обладает очень высоким терапевтическим эффектом. В каких же случаях применяют эликсир «Феникс»? Так как его считают природным антибиотиком, э, поэтому эликсир «Феникс» он является отличным противовирусным средством – который регулирует центральную нервную систему, оберегает сердце, печень, почки, легкие, повышает иммунный статус человека. Эликсир Феникс регулирует все системы организма. После применения э, ваш организм будет работать как часы, то есть как единый слаженный механизм. Восстанавливает обмен веществ, улучшает метаболизм, очень хорошо восстанавливает энергии инь-ян. При применении эликсира «Феникс» уходит усталость, повышается работоспособность, улучшается сон. Кардицепс, входящий в состав эликсира «Феникс», успешно применяется в китайской медицине э, как средство от излечения импотенции и бесплодия. Э, как регулятор нервной системы, помогая улучшить качество сна, успокоить нервы, убрать болевые ощущения. Особенно эффективно применение эликсира «Феникс» при симптомах, вызванных климактерическим периодом, при общих неврозах, легкой возбудимости, плохом сне и бессоннице, при дисбалансе эндокринной системы. Также эликсир «Феникс» применяется при сахарном диабете, при почечной недостаточности, ишемической болезни, гипертонии, при болезнях сердечно-сосудистой системы, кровеносных сосудов мозга и печени, улучшая микроциркуляцию, очищая и снабжая кислородом кровь. Эликсир «Феникс» рекомендуется при онкологии, при раковой опухоли, на различных стадиях заболевания, после операции, по удалению опухоли, повышает скорость восстановления. При таких серьезных заболеваниях, как сахарный диабет, рак, опухоли различных видов, при прохождении химиотерапии рекомендуется употреблять ежедневно 4-6 флаконов. Для достижения максимального эффекта э, эти, значит, эликсир феникс принимаем натощак. Принимаем эликсир феникс э, маленькими дозами, то есть по 2 мл под язык сублингвально. То есть под языком у нас есть сублингвальные сосуды, которые сразу питательное вещество несут в центральный круг кровообращения. Если же вы разболелись, и, возможно, у вас повышение температуры, очень плохо себя чувствуете, озноб, э, у вас головные боли, тогда э, вам нужно будет, ну, как бы рекомендуем принимать целыми флаконами, то есть флакон Э, рассасывать также под языком в течение некоторого времени, флакон вечером, затем флакон утром и так далее, то вы буквально день-два, и вы очень хорошо восстановитесь, то есть до полного выздоровления. Хочу обратить внимание эм, мамочек, у которых дети дошкольного и школьного и младшего школьного возраста. Э, очень часто бывают такие ситуации, когда пошли в садик, в детский сад, а, там много детей, естественно, заболевания. Заболели дети, то есть неделю ходят и потом три недели дома сидят. Поэтому очень рекомендую именно а, вот при таких состояниях детям давать эликсир Феникс. А, и вы знаете, если вы длительно будете поить эликсиром Феникс, то иммунитет у ребенка очень хорошо восстановится. То организм будет противостоять вирусным заболеваниям. Эликсир Феникс выглядит вот таким образом. Это коробка. В, нем, в ней находится 4 флакона, отдельно упакованных. Каждый флакон, видите, находится э, в таком, с любовью упакован э, на постельке. Это постелька из поролона для того, чтобы не разбить эликсир Феникс. Имеется также 4 трубочки и вот эти трубоч... этими трубочками как раз можно и извлекать эликсир Феникс. А, сейчас я вам покажу, как это делается. То есть его перед употреблением нужно стрясти. Затем соломинкой нужно будет проколоть верхнюю, верхних две мембраны. То есть тут две мембраны, и они э, два раза дают щелчок. И таким образом мы извлекаем эликсир Феникс. То есть пьем мы его э, таким образом. Очень приятный на вкус. Имеет такой ореховый привкус. В 2017 году эликсир Феникс э, корпорация Фухо выпустила вот в такой юбилейной упаковке. То есть эта упаковка содержит 6 флаконов. По составу это абсолютно тот же «Феникс», только вот такие юбилейные, юбилейная такая упаковка. А, также флаконы, только уже темное стекло, трубочки. И все это очень удобно, э, удобно пользоваться, удобно брать с собой в дорогу. То есть э, удобен в применении. Какие же дозы рекомендуем употреблять э, значит, эликсирофеникс? Э, ну, при каких-то таких не особо тяжелых состояниях или в целях профилактики, э, значит, по 2-3 мл под язык, буквально рассасывая под языком, так как там находятся сублингвальные сосуды, которые сразу несут питательные вещества в центральный круг кровообращения. А, в особых тяжелых случаях, допустим, при таких заболеваниях, как онкология, сахарный диабет, а, какая-то почная недостаточность тяжелой степени, а, то, конечно, нужно употреблять в более больших дозах. Например, 1-2 флакона в день, а то и до 6 даже флаконов в день нужно употреблять. При химиотерапии очень важно, конечно, применять эликсир феникс, так как во время химиотерапии человек получает большое количество ядов и токсинов, э, солей тяжелых металлов. Поэтому эликсир Феникс поможет вывести из организма все эти тяжелые металлы, соли, токсины э, и так далее. И улучшит, конечно, состояние больного. Особое внимание мне бы хотелось заострить, конечно же, как, на то, что именно эликсир Феникс является мощным противораковым средством. Ну и, конечно, при лечении онкологии. Э, раковая клетка, она очень сильная и хитрая. Она покрыта фибриновым налетом. Э, Клетки-киллеры, которые есть в нашей крови, они не видят эту раковую клетку из-за фибринового налета, она им не видна. И вот как раз в эликсире Феникс есть вещество, это кардицепиновая кислота. А, это вещество растворяет фибриновый налет на раковых клетках. И тогда уже Т-лимфоциты, то есть киллеры, которые есть в нашей крови, они уже, она им становится видна, и они ее целенаправленно истребляют. Для того, чтобы убить одну раковую клетку, а, нужно 120 иммунных клеток. Так как эликсир Феникс повышает иммунитет, соответственно, увеличиваются иммунные клетки, и э, кроме этого растворяется фибриновый налет на раковой клетке. Поэтому во многих случаях даже прекращается метастазирование. Дорогие друзья, если вам данное видео показалось интересным, то, пожалуйста, ставьте лайки, и делитесь данным видео со своими друзьями, родственниками, со своим близким окружением. А, возможно, кому-то вы дадите надежду на выздоровление и спасете человеческую жизнь. А, я благодарю вас за просмотр и, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. А, с вами была Ольга Павличенко. До новых встреч!